هعمل النهارده معاكم كيكه سهله وسريعه جدا بدون فرن وبدون بيض وبدون كريمه وبدون شوكولاته وبدون ما نعملها في العجان وندخلها الفرن ونستنى آه عليها ان هي يعني تطلع ونبردها وناكلها لا هي كيكه سهله جدا مكوناتها بسيطه واقتصاديه متاكده ان انتوا لو يعني دخلتوا المطبخ كده ودورتوا على المكونات هتلاقيها موجوده عندكم حاجات سهله جدا وبسيطه جدا ومش تاخد معانا وقت خالص وطعمها حلو جدا كمان هقول لكم انا بقدم الكيك ازاي يعني ممكن اقدمه باكتر من شكل ففي ثلاث طرق كده لتقديم الكيك اختاروا منهم اللي يناسبكم ويلا بينا نروح نشوف الفيديو بس قبل ما تروحوا تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا like للفيديو subscribe للقناه فعلوا الجرس عشان اي فيديو هنزله الفتره الجايه يوصل لكم على طول وسيبوا لي comment تحت الفيديو بالوصفات اللي انتم حابين ان انا اعملها ويلا بينا نروح نشوف بقى مقادير الكيك و... وايه الحاجات الاقتصاديه اللي ممكن نلاقيها عندنا في المطبخ كده نستخدمها في الوصفه اول حاجه انا عندي اربع كوبايات من الحليب تقريبا 800 ملي عندنا 8 معالق من السكر ودي على حسب الرغبه عندي كمان آه، معلقه كبيره من الدقيق اربع معالق من النشا مكعبين زبده معلقه نسكافيه تلات معالق كبار من الكاكاو الخام وعندنا باكت من البسكوت اللي هو الساده وعندنا رشه فانيليا اول حاجه بعملها ان انا بحط كل المكونات كل حاجه بحط الدقيق والنشا نسكافيه والكاكاو والفانيليا والسكر آه، كل حاجة بحطهم على بعض ما عدا الزبدة أهم حاجة إن الحليب يكون بارد ما ينفعش إن احنا نحط كل المكونات دي والحليب دافي أو سخن هضيف كل المكونات الجافه زي ما قلت لكم وهبتدي ان انا اقلب كل المكونات مش هحط الزبده دلوقتي خالص هقلب كل المكونات على البارد اول ما اتاكد ان المكونات كلها دابت تماما لازم تدوب تماما لو في فقاعات بسيطه كده هنجيب مصفى نحطها في نحط فيها الفق... يعني ناخد نصفي كده الفقاعات دي نصفيها وناخدها ونقلبها برده بمعلقه او سباتيولا او اي حاجه جوه المصفى فهتدوب معانا احط آه، الفانيليا وهقلب المكونات على البارد وبعد كده هرفعها على النار اهم حاجه ان النار تكون هاديه جدا عشان ما تتحرقش من تحت وتكون لسه من فوق او المنتصف ما يعني ما استوتش فانا اول حاجه خلاص حطيت كل المكونات الجافه اقلب بقى بالويسك اليدوي آه لحد ما آه كل المكونات دي تتجانس مع بعض هي بتاخد وقت شويه لان النشا طبعا ماده بت بت يعني بتختلط بالمواد السائله بصعوبه هي والكاكاو ولكن احنا هنقلبها لحد ما تتجانس مع الحليب اول ما تتجانس مع الحليب كده خالص ونحس ان مفيش خلاص اي تكتلات لو في حتى تكتلات كاكاو بسيطه كده كده الكاكاو بيدوب على النار يعني ما تخافوش هو اهم حاجه ان النشا ودي هما اللي يدوبوا خلاص انا رفعتها على النار وفضلت اقلب فيها على نار هاديه لحد ما الخليط بقى بالشكل ده الخليط هيوصل للقوام ده تحس ان انتوا عملتوا صوص شوكولاته جناش شوكولاته طيب اول ما يوصل للخليط للقوام ده على طول بنحط مكعبين الزبده وبنقلب لحد ما الزبده تدوب هتحس ان هو كده خليط شوكولاته كده تقيل عامل زي الدانيت وزي الجناش بتاع الكيك والتورت والحاجات دي آه، بس انا حطيت الزبده فضلت الف فيه كويس جدا لحد ما الزبده دابت تماما كل ما يفضل على النار كل ما يغمق شويه كل ما كثافته تتقل هي دي تقريبا الكثافه اللي انا عايزاها يعني بصوا وانا بقلب كده تحسوا بكثافه الشوكليت آه، عامل زي خليط الكيك اللي هو الكيك الشوكليت شويه بس خلاص انا كده مش محتاجه اي حاجه تاني محتاجه بقى ان انا ارص الصينيه بتاعتي كده بقى الصوص عندي جاهز وكمان عندي البسكوت جاهز هحط اول طبقه من البسكوت بدون ما احطها في اي صوص تغميس انا بالنسبه لي جربت البسكوت اللي هو الساده ده اي نوع بسكوت ساده متوفر عندكم لما جربت ان انا احطه في صوص تغميس آه، قهوه او حليب معرفش حسيت ان قطعه الكيك كده بتطلع آه، يعني سايبه من بعضها كده مش متماسكه حد ما كمان يعني هو البسكوت ده مش زي بسكوت التراميسيو البسكوت التراميسيو بيبقى already مخصص ان هو يشرب آه، يعني يتحط في صوص تغميس او يتشرب شويه بشويه حاجات سائله لا البسكوت ده بيدوب جدا وبحس ان هو بيتهري زي يعني بمعنى اصح لكن انتوا لو عايزينه يعني يتحط في صوص تغميس يبقى هتجيبوا آه، كوبايتين من الحليب عليهم معلقه من النسكافيه معلقتين من السكر رشه فانيليا ونقلبهم ونحط فيه فيهم البسكوت ونطلعه على طول بس يكون على البارد عملت طبقات من الكريمة والبسكوت هغطيها وادخلها التلاجة على الأقل يعني ست ساعات عشان يبقى متماسك أول ما بتطلع من التلاجة على طول برش عليها بقى شوية كاكاو ممكن معلقة كاكاو آه، أو معلقتين عليهم مثلا رشة من النسكافيه برضو يديها طعم وممكن كاكاو بس فبس برش الكاكاو وابتدي ان انا اقطع شايفين وانا بقطع تحسوا القطع متماسكه حد ما شبه شويه ال lazy cake لكن ال lazy cake بيختلف شويه في المكونات بتاعتها عن الوصفه دي آه هقطع بقى قطع ممكن تقدموها cubes ممكن تقدموها في في كوبايات يعني ممكن تتعمل في في كوبايات صغيره او بطرمانات صغيره يعني لكل فرد كده ياخد برطمان لوحده مش لازم تتقطع في صينيه كبيره او تتحط في صينيه كبيره فبتبقى بتتقدم باكتر من شكل فشايفين شايفين الطبقات بين كل طبقه وطبقه فيه كده تحسوا ان هي زي آه، الجاتو تحسوا ان هي يعني جاتو وفي طبقات بقى من من الجناش الشوكولاته او كريمه الشوكولاته وممكن تضيفوا نكهات كتيره جدا ممكن تضيفوا flavor بندق للشوكولاته تدي نكهه آه، هنا انا ببشر شوكولاته على واحده من الـ من ال cups اللي انا عملتهم وفي واحده ثانيه حطيت عليها عين جمل ممكن تحطوا اي مكسرات سوداني ممكن نجيب شوكولاته سنيكرز ونسيحها ونحطها على برضو على ال jar بتاعنا من فوق يعني ممكن تتقدم باكتر من طريقه نحط عليها صوص شوكولاته صوص كراميل يعني من فوق كده نحط شويه صوص كراميل او صوص شوكولاته يعني الجناش ده او الشكل النهائي آه، بتعملوه باكتر من شكل فهي وصفه سهله ما خدتش معانا وقت خالص مكوناتها يعني يا جماعه هكتب لكم كل المقادير تحت طبعا تحت الفيديو في ال description ولو في أي مكون مش متوفر عندنا هكتب لكم البديل ليه ولكن أنا شايفة أن مكونات الوصفة اقتصادية جدا يعني حتى ممكن البسكوت بنعمله كتير سادة وبيبقى عندنا بسكوت باقي ممكن نعمل بيه الوصفة فهي وصفة لطيفة جدا وسهلة وبسيطة لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا like للفيديو subscribe للقناة وتشيروا الفيديو ومستنية كل صور تطبيقاتكم على انستجرام آه، أشوفكم على خير إن شاء الله فيديو جديد مع السلامة